corre, que nos persiguen, corre, escóndete aquí. ¿Dónde estarán? ponme ahí con las cosas de la playa. Mira si está la crema. Bis, Pues claro, tonta. Los cangrejos no comen pan. No es un cangrejo, bobo. Es una narica. Una vez vi un perro muerto. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Junto a un contenedor de basura. Papá me dijo que estaba muerto de frío. ¿Estaba congelado? No, estaba normal, como dormido. ¿Sabes qué? A las cosas muertas se lo comen los gusanos. Al abuelo también se lo comieron los gusanos. se lo podemos enseñar a papá y mamá. ¿Qué es esto? No sé, parece una tumba alguien muerto? Sí, un niños. Calla, bobo. Venga, vamos con papá y mamá. No, no toques eso, déjalo. No lo toques, déjalo. Mejor nos vamos con papá y mamá. ¡Qué cobertura! ¿Hola? ¿Hola? ¿Policía? puede, ya lo he intentado yo. importa mucho? No, pues entonces, claro. No, no me apetece, ¿no? Estoy ocupada y tengo mis cosas que hacer. day.